Welcome to Minecraft 100 Days Dan hari ini adalah day ke-11 kami Dan hari ini aku bawa temanku Yang bernama Wulet Si Ya, itu dia <laughs> Tanpa basa-basi, jom kita mulai storynya ya Oi, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah Kau ni gaduh aja kau ni ya <laughs> Mau aku tapuk apa? Di hari ke-11 aku berfokus untuk menggrinding makanan, kayu ataupun sebarang barang-barang yang gua perlukan lah. Dan juga gua berfokus untuk membuat rumah tingkat ketiga untuk koleksi ya. Kerana kita tak mau berkongsi bilik itu. Ya, tahu taulah kalian apa yang kalian pikirin. Setelah menghabiskan banyak waktu untuk mencari research, akhirnya gue bisa tidur dengan nyenyak dan kesesakan harinya aku bermula untuk membuat rumah tiga tingkat. Welcome to day 12 Dan hari ini aku akan membuat rumahku Rumah kawanku dan Ya, ini aja sih yang mau gue bilang Ya tentu saja lah guys Dan ada satu peringatan ya guys Gue di sini mainnya agak lama gitu Ya jadi gue speed up gitu Ya agak membazir waktu gitu Oke okay. Whoa! I didn't expect that. Oh, I need glass. Glass, glass, glass. Ah, I need glass. Oh, there's no glass. Just five. Okay, then I just need to to find some glasses. Yeah, no glasses, but glass. Yeah. akhirnya eh, siap juga dan di sini gue mau mengalihkan barangnya guys. Bentar guys. Oke, saya sudah mengalihkan barangnya dan ya kita tinggal panggil teman kita saja ya guys untuk tidur gitu. Woi kalian masuk sini. Udah malam nih, tidur. aku mau lanjutin di the next pula okay welcome today ya yeah, touching guys dan hari ini aku akan mem- memperluaskan padiku ya biar dapat break and kuat bukan kuat sih tapi ya banyak gitulah ngomong apa sih aku ni dan ya yeah gue sebenarnya malas sih mau farming makanan jadi ya gue makan bread aja udah cukup gitu ya kan ya gak menjelajah jauh lah gitu di D14 dan D15 sih gak ada yang spesial gitu ya kan jadi ya gak ada spesial sih jadi ya gue skip aja gitu ya kalau kalian kalian mau mau lihat pun gak ada apa-apa sih gue gue, gue cuma farming ya D14 tuh tadi malam itu ya bunuh monster aja sih jadi ya skip ke D16 ya guys Welcome to day 16 dan hari ni aku hanya mancing saja guys. Ya. Yeah. Cuma mancing aja sampai malam. Rada boring. Rada boring. Dahlah. Malas gue deh. Ya, gue langsung tidur aja dan ya di 17. Yo. Di di 17 sih gua kebanyakannya mati. Dan ya gue di sini kumpul batu ya. Karena gue pikir-pikir itu untuk membuat suatu tempat yang kalian bakalan tahu lah nanti. Ya. Dan sini gue tidur lagi sambung daily 18 di D18, temanku menyarankan ku untuk membuat kandang lembu dan ya, kau di sini membuat kandang lembu kerana temanku bilang kalau bikin itu susah susah dan bukan susah ya tapi ya lama menunggunya. Jadi ya, gua di sini mengumpul sebanyak mana yang gua bisa dan ya kita mengakhiri day 18 kita. Jadi 19 si gua di sini gelut sama teman gua kena ya gaduh lah guys. Siapa yang punya sapinya jadi enggak <laughs> ada yang spesialnya. Gua hanya hanya menunggu aja sampai di 20 untuk menghadiri part keduanya. Jo, ya. Udahlah woi, tidur jom. Udah malam nih. Okay Dan hari ni hari ke-20 dan ya, yeah, seperti yang gue bilang, gue akan mengakhiri part keduanya. Yep. Ya. Thank you so much for watching and see you guys the next day. Jangan risau kok, day 21 nya bakalan mungkin menarik kok itu. Ya, yeah. bye-bye.